vai lá, não, vai os dois que neles estavam e um vai segurando neles atrás. Hum. Vai que neles você estava e um vai atrás segurando neles. Vai, devagar. É eu fui agora. Aí, aí segura no colete deles. É. Essa é a vida deles. Pera aí. Vai. Acelera. Ha ha ha! tem que fazer uma propaganda, isso aqui é esfoliação. <laughs> esfoliação estética, beleza pura. <laughs> Oh <laughs> my! chapéu vai passar por